Bienvenue à tous dans un nouvel épisode. Donc là, euh, on vient de se réveiller. On est sur une petite montagne. Il fait beau, ça fait trop plaisir parce que là les derniers jours ont été un peu euh, chauds. Genre ça fait deux jours qu'il pleuvait, du coup bah pour dormir et même pour passer les journées, euh, c'était pas pratique quoi. Puis euh, on a eu une petite mésaventure, pas très très cool. On s'était arrêté sur un parking pour faire la lessive et euh, au moment de revenir, il y a un mec euh, qui était en train de, fouiller le van, en fait il avait pété une vitre. Je sais pas ce qu'il a fait mais il s'y connaît bien, il, il, a, trop bien fait, il a, donné un gros coup. ça doit être un mec qui fait ça souvent, il s'est barré dans sa caisse et on l'a pas eu. Mais bon on a perdu, bah, malheureusement on a perdu le stack de vol, on a perdu ses papiers etc. Mais on n'a pas, perdu plus que ça, donc comme on dit hamdoulet tout va bien, mais bon. La santé ça va bien, on respire, ça fait plaisir. C'est qu'une fenêtre, ça va. Ça, pousse aurait pu être Enfin, finalement, c'est une petite perte, mais tout va bien. Le van est là, il a piqué zéro disque dur, zéro PC, zéro drone. On peut continuer le projet, on s'en fout. Putain. ça a été tellement rapide, le mec il est monté dans sa fourgonnette et il est parti, genre il a drifté. On était vraiment dans GTA. <laughs> on va peut-être vous mettre une petite photo des traces, c'était vraiment n'importe quoi. Heureusement, euh, bah, il y a une team qui était en train de faire, euh, en train de faire du montage, donc euh, il y n'y y a aucun matos qui a été volé juste euh, un sac de val. Mm. Donc ça fait quand même un petit peu chier, mais en vrai, euh, ça aurait pu être pire, donc euh, plus peur que de mal. Mais ouais, c'est vrai que ça fait pas plaisir pour le moral de se dire que à tout moment quelqu'un peut venir voler tout ce qu'on a dans le van. Mais bon, là on commence une nouvelle journée, on oublie tout ça et on va recommencer à faire des dingueries. Foresta qui vient d'arriver. On n'a encore pas démonté nos tentes. On va essayer de négocier pour pas avoir une amende. On se taille, on se taille, on se taille, Ah ouais Ok. réveillé par euh, la Guardia Civile, comme d'hab. Mais euh, cette fois-ci, on a pu négocier. On n'a pas pris l'amende comme euh, on l'avait prise de Bardenas. Ça, c'était pas ouf. Et aujourd'hui, on va commencer une petite journée. On sait pas trop où on va aller, mais on va trouver des spots sur la route. On va improviser. à Peniscola, c'est une petite ville euh, qui ressemble un peu à Santorini en Grèce. Et normalement on a repéré un clip sur euh, Google, du coup on va voir si c'est possible. C'est juste derrière là. Il va falloir faire une petite coulée et puis le mesurer parce qu'il a l'air euh, il l'air pas mal. Là, il y a 17 mètres. On pensait qu'il y avait 14. À chaque fois, on se fait brain. On a repéré deux spots de cliff, il y a un 17 et un 22. On va aller faire une petite coulée et puis euh, si, si elles font, bah ça part. J'ai investi dans une petite combi du coup parce que Wim Hof c'est marrant en deux minutes. Hein. <laughs> bon bah, on vient d'arriver sur le spot, il est juste ici. Donc là on va faire une petite coulée avec les gars, on a pris des lunettes, on va voir s'il y a du fond parce que on sait pas trop s'il y a du fond et l'eau elle est pas claire donc on voit pas très bien. Donc on va aller faire une coulée en espérant qu'il y ait du fond. Bon, là les gars sont partis faire la coulée. Nous on se dirige vers le saut pour euh, voir où on va sauter exactement. Pour éviter de se prendre un rocher ou quelque chose. faire de ouf qu'il y a du fond. L'avantage qu'on a c'est qu'on est en Méditerranée. Et du coup il n'y a pas de marée donc euh, au moins c'est pas genre il euh, faut attendre la marée haute quoi. Bon là avec Flo on vient d'arriver au spot, on va faire une petite coulée. En vrai je pense vu le fond là-bas bah, je pense que ça va le faire. Mais bon faut, faut vérifier à chaque fois quoi. Il y a tellement de fond. À la fin, on voit plus rien. C'est tout noir, ça fait un peu peur. Il y a du fond du coup Ouais, apparemment c'est bien. Bon, apparemment, il y a du fond, du coup, euh, ça va clairement partir. On va se chauffer sur celui-là et après, il y a le plus grand en haut. On va voir ce qu'on peut faire là-bas. Bah, en vrai, là, ça va partir. On a fait découler avec les gars, il y a du fond. On a quadrillé une petite zone. Du coup, bah, si on atterrit dans cette zone, ça sera bon. Vous vous faites un petit décompte, les gens, là, 5, 4, 3. Allez 2, 4, 3, 2, ¿Qué pensás? Que soy muy atrevido. <laughs> que vuestras madres tienen que estar sufriendo. No de sus madres. ¿eh? Dame la motivación. ¡Ah! let's go passe pas tous les mêmes vacances. On est venu jusqu'ici pour vous voir, exprès. On a entendu parler de vous en France. 3, 2, 1, go Moi je crois que les gars se sont touchés euh, dans l'eau. Oh, c'était vraiment chaud. Mathieu, il était tellement proche de Léo, c'était incroyable. Oh, <laughs> ouais, c'était chaud. Moi j'ai kiffé en premier, du coup j'ai rien vu. Mais quand je suis remonté dans l'eau, j'ai senti euh, les pieds de Mathieu, genre en nageant. <gasps> Moi j'étais en gainer et là quand j'ai revu l'eau, j'ai vu qu'il y avait Léo juste en dessous. Moi j'ai dit, C'est <laughs> oh, une grosse dinguerie ce spot. Bon, maintenant on va faire une petite coulée au 22 mètres et puis ça va partir, hein. let's go. on est arrivé au 22 là, Mathieu est en train de faire une petite coulée. Bon après on se fait pas trop de soucis parce que sur tout le littoral ça doit être à peu près euh, pareil, genre il y a du fond partout. Mais bon, on vérifie. Hein. Bon ça le fait, je viens de faire euh, plein de coulées là. Et il y a du fond, c'est bon. Ça va pouvoir partir. Bah là on va faire un 22 mètres en gainer. Moi et Matt, on n'a jamais fait aussi haut. En plus, euh, moi là, c'est genre la reprise. C'est la première fois que je reclive déjà de 17. Du coup, ça fait un peu peur. Mais en vrai, on est confiant, je crois. Hein. Oui, ça va le faire. On va, on va running. Genre, euh, c'est un peu en pente. Et on va vraiment euh, courir, genre prendre quelques pas d'élan. Et essayer de chiller au maximum en l'air. Et ça va être incroyable, mec. Ça va être fou. Hein. Let's go, les gars. Il y a la petite. Que... ça, ça part, ça part. Vous allez d'être ça là. do céu! de ressortir de l'eau là. On a fait le 22 avec les gars. Ça fait trop plaisir. Moi je reviens de blessure là et c'est ma première vraie session de cliff. Donc euh, bah, vraiment trop heureux d'avoir battu mon record de gainer. Le spot c'est Flo qui l'a repéré. Il a juste vu euh, une image sur euh, Google Images. Et on a fait oh ça sent bon ça, ça sent le cliff. Vous êtes nombreux à nous demander ouais comment vous faites pour repérer vos spots. Bah c'est souvent sur Google, soit Google Maps ou Images quoi et on cherche pas mal sur internet et dès qu'on trouve un truc intéressant et eh ben on va voir des fois ça merde et là franchement c'était cool Ici, on dit un, saba, un año Un agno sabático. Ah non, mais... un una vida, una vida ¿Eh? Non, una vida non, un año. Ah non, par exemple, quand tu, ne fais rien. Nous, c'est notre métier. Ah, mais on ne fait pas rien. Ah, vous travaillez Non, on travaille partout. Ah, c'est votre travail. On, ah, fait des vidéos. Est-ce que vous voulez voir un saut en réel oui. Il faut juste passer le petit mur. D'accord. Et à notre pote Jérémy, L'artiste, l'unique, le formidable, l'extraordinaire. Il, va se chauffer et je vous invite au spectacle. Là, il y a Jérém qui va ressauter après que les gars ils ont fait leur gainer. On va aller à l'eau pour si jamais il y a un problème. Ça part. Allô. Ouais, là, on arrive. On arrive. J'ai trouvé un téléphone. <laughs> un petit Xiaomi. Allez, pour la forme. Merde. Allez. C'est mon premier 22 mètres et bah, C'est n'importe quoi les gars ils l'ont fait en gainer, je comprends pas comment ils font. En vrai ça m'a poqué. Je suis arrivé un peu sur le côté, ça m'a fait un truc bizarre mais... Mais ça le fait. Là on est de retour dans le village avec les gars, il y a que 7 qui arrive bientôt, du coup on va essayer de chercher des petits spots dans le village. Bon là après la petite session cliff, on est allé faire du repérage avec quelques gars, parce que la ville elle a vraiment une architecture propice à, à bouger quoi. Genre il y a vraiment des sauts partout j'ai l'impression. Là on est en train d'essayer de chercher un accès pour aller sur un roof parce qu'il y a vraiment des sauts partout c'est sûr. Et les roofs ils sont tout carrés en fait. Du coup il y a, il y a des rouviables partout en fait. On se croirait à Santorin pour ceux qui connaissent un peu le milieu du parcours. C'est là où il y avait euh, pas mal de compètes de boules avant. Et bah vraiment l'architecture elle est pareille. Bon là on a potentiellement trouvé un accès mais euh, c'est par des balcons. on est en train de faire la grimpe, mais il y a plein de gens qui nous voient, du coup c'est chaud. Par contre, il y a clairement des gens sur leur balcon qui nous ont vus. J'espère qu'ils vont pas appeler les flics. Ah oui, petit sunset au sommet. C'est incroyable ça. Comme les toits sont assez rapprochés, il suffit de monter sur un toit pour avoir accès à plusieurs toits. Genre il y a des roues partout, il y a des trucs partout. C'est juste qu'il euh, nous reste pas beaucoup de lumière et que les gens ils sont pas ouf chauds on saute sur leur toit. On essaie de leur expliquer mais je sais pas, ils sont pas très joyeux. J'ai trouvé un chat En vrai ça a l'air pas mal. L'élan c'est sur une terrasse mais là ça va, il y a personne. Et euh, j'atterris sur euh, des espèces, un espèce de carrelage bizarre. Mais en vrai ça a l'air d'être assez solide. Mais il est, il est horrible. C'est contrebas donc c'est pas trop trop compliqué, je vais essayer de le faire là. ¿Qué piensas? Sorprendido, I'm really surprised. <laughs> yes, no bon, Mehdi, va revenir parce que finalement, il se chauffe pour le side press, mais il doit faire un bras qui est un peu, un peu mental. il est pas loin du tout. Hein. Il est vraiment proche. Pas Brain. Non, mais c'est juste. Euh, ouais, c'est dans la tête en hein. fait. C'est du dosage et du mental surtout. Hein. Yes. Promiso, je sais pas comment on dit. Allez, dis quoi Waouh, il fait chauffer hein. Vas-y. Allez le mettre. C'est bon, c'est bon. Regarde, regarde pas, regarde pas. Oh, c'est bon, euh, mec, c'est bon, c'est mort. Vas-y, on bouge. Yegamos Vas-y, mais on saute non quand même On saute, on saute Bah on se barbare là non Ouais On va pas de side press hein, malheureusement, mais bon, on va faire un petit saut. Vas-y, on fait. Du coup, on a demandé à une dame et nous a laissé passer, donc c'est cool. Thank you very much. Thank you you. on va fuir parce que ceux qui nous ont fait chier, ils sont dans la rue. Et si on dans la ils vont croire qu'on est des voleurs. Donc je sais pas si c'est une bonne idée en Et ça sort tranquille. Et c'est la mosse. c'est la fin de journée. On a trouvé un petit spot avant qu'il fasse nuit. La nuit elle tombe dans une heure. Et là j'ai trouvé un petit challenge, un petit challenge de reprise comme bah, j'étais blessé. C'est un chapresse comme j'adore ça. Euh, c'est un chapresse en contre-haut. Je pense que je peux l'avoir. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, il faut juste pousser. Bon, c'était plutôt concluant. Du coup, bah là, je pense que ça part. Je vais tout donner et normalement, ça va le faire. Et si je l'ai bien, je vais peut-être faire une petite line. On va voir. Oh lui petite line. Et puis moi je vais faire la line que j'ai déjà fait tout à l'heure mais genre derrière lui comme ça ça va faire un petit featuring. <laughs> C'est parti Allez ah À chaque fois je filme les trucs comme ça, ça me saoule le petit défi, c'est de descendre les marches en équilibre sur les mains. Avec lui, on a trouvé ça. Du coup, bah, c'est marrant. <laughs> Nouveau challenge, là on va faire euh, comme Team Shift, pour ceux qui connaissent. On va sauter en saut de chat, comme un chat plongé et on va bloquer en équilibre. Et si on arrive bien, bah, on va tester euh, là-bas, il est un peu plus grand avec de l'élan. Oh, c'est chaud en vrai. Oui, Oh, il est trop bien. What oh, C'était magnifique. Oh oui Yes. Oh oui Yes, vas-y, on va à l'autre. Vas-y, ça part. Allez. Oui. Bah le, le chapresse il fait 1m60 parce que je fais 1m67. Tu penses ça va le faire Euh... Pour aller sur le mur derrière je pense pas mais si, je vais sur le mur derrière mais je lui poque, c'est obligé. Et Louis Tu penses que Louis va réussir Oui ouais, en vrai ouais je pense qu'il a, la... Il a la pêche. Non, Putain, je suis tellement poqué en faisant des chapresses comme ça avec les murs méga hauts. Ça fait trop peur quand ça poque là. C'est le pire truc. ça passe au prochain try, je pense. Ça c'est fait ça Ça fait plaisir Let's go Oh là là Allez, Léo sensation quand il ah, Quand, quand je courais là, déjà qu'il m'arrive là le saut, Genre quand je courais, genre pour prendre plus d'amplitude en hauteur, genre euh, je me mettais comme ça, du coup genre le saut était tellement haut par rapport à moi, c'était trop marrant. Vas-y, vas-y mets-toi à côté du saut. <laughs> ça fait sa taille. Bon là on vient de finir un petit training euh, dans une ville, on sait même pas trop où on est. Juste on a roulé euh, genre à peu près à une heure de Barcelone. Puis genre en allant à la mer tout à l'heure on est passé devant ce spot, là c'est une petite place avec quelques murs. Et du coup bah, on s'est arrêté et on a fait un petit training, c'était bien cool. Là, on est bien fatigué, on va chercher un petit endroit pour poser les tentes. Let's go Aujourd'hui, on est dans une petite ville à côté de Valence et on se dirige vers un urbex avec les gars qu'on a repéré hier soir avec euh, Jérémy et JM. Du coup, on va essayer de voir s'il y a des petits sauts de parcours ou bien euh, des petits plans de à faire. Let's go. On est dans une ancienne euh, cimenterie et le bâtiment est vraiment euh, énorme. Et on trouve plein de trucs à faire, plein de petits défis. Donc là, ça part en petite session. Je crois que JM a trouvé un saut de bras. là, il est en train de se chauffer, ça va peut-être partir. Bah là on est euh, genre à un endroit où il y a plein de silos et là il y a un silo qui est un peu plus haut que les autres et euh, il y a un gap entre les deux et genre euh, je pense que je vais le faire en gainer genre c'est pas trop grand mais ça rend bien ça me donne grave envie du coup je vais aller voir je vais aller faire des petites prep. puis si je le sens bah ça va partir là le départ c'est juste là l'arrivée c'est là où je suis et je gratte parce qu'il y a genre de la mousse avec le temps qui s'est déposé et ça fait une matière glissante genre. Euh, en plus, il y avait plein de vent, mais je me suis dit, vas-y, 3D1 et c'est que dans la tête le vent. Hein. Il Il fait trop plaisir là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de gainer gap là, depuis ma blessure. Là, je suis trop content, je vais pouvoir faire refaire d'autres. fait plaisir. C'est quand même bien stylé d'être dans cette petite urbex. En tout cas, nous, on prend un bon kiff d'être en Espagne là. On espère que vous kiffez les vidéos. Là, c'est l'épisode 3, c'est que le début.